Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очередная распаковка посылки с Бонприкс. Давайте посмотрим, что на сей раз мне пришло. Вот в таком пакете. Та -да -да. Так, итак, распаковываем. Распаковываем. Все очень хорошо запаковано. И, как всегда, каталог. Новый каталог. 2018 год. Весна-лето. И удивительное, удивительное платье на лето. Мне бесподобно понравился его сказочный цвет. Ого-го! Такие, такой ярко-синий с э, розовыми цветами. Красота. То, что надо именно на лето. Ну, кстати, у нас э, лето достаточно влажное, поэтому, может быть, это вот э, на начало лета у нас, когда прохладный месяц июнь. Так, электризуется, потому что трикотаж синтетический, не хлопчатобумажный. Но зато это стойкий цвет, приятный, мягкий на ощупь. Материал хорошо тянется и в то же время не хлипкий. Он будет хорошо обтягивать. Ну, это платьишко я купила, сразу сообщу вам, не себе, поэтому размерчик будет несколько иной. Вот, смотрите, возможно, вы видели, это такой отложной воротник, рукавчик три четверти и длинное в пол платье с широкой юбкой. Видите, есть даже желтый цветок, как пятно такое, делающее это платье необычайным и запоминающимся. Вот, вот такая красота, вот такая красота, прямо красота, красавишная. И такой же поясок. Вот он такой длинный-длинный пояс. Завернуть можно будет все, что угодно. На достаточно такую тонкую талию. Посмотрите, как выигрышно будут сиять голубые глаза. Но у меня глаза не голубые, это я не себе, но под голубые глаза. Красота! Давайте посмотрим качество. Так, швы заделаны аккуратно. Все очень аккуратно выглядит. Подол подшит. Так, есть ли подклад? Подклада нет, но хочу сказать, эта ткань не нуждается в подкладе, она точно не будет просвечивать. Хотя материал легкий, струящийся. Представляете, когда женщина идет, и ткань играет внизу, это очень нравится мужчинам. Ну вот, дорогие друзья, осталось только дождаться теплых дней.